isa, dalawa, tatlo. May <laughs> langan ng mga isa-isa. Mamaya magpupunin ko. malalaki kasi yan. Ito maliliit. Parang kiat-kiat naman eh. Eh, lalaki ng avocado, oh. So, punta naman kami dito sa Carrefour dahil bibili kami ng mayonnaise. Eh, para sa'yo daw yun, manang. Bilhin yan. Bilhin mo na eh. Baka mamaya wala. Dalawa na lang. Dalawa lang na ganito? Oo. Dalawa lang ganyan manang yan, huwag mo iwi. Uy, malaki. Baka wala kasi yan sa Bluma. Ayan, mag-sit and sound kami sa hotel. Ulit ang place na lang. Ha? Tig- tatlong ano, flight. Oh. One, two. <laughs> Tapos, mayonnaise. Ay, ang lamig naman dito. Lah, wala nakikitang mayonnaise. Ito ng mayonnaise. Hindi ako nakikita. Ayun! Ayun! Nasa taas! Yun din talaga yung nandun. Ito? Yung green nga yun eh. Ito na lang. Ano ba yun? Ano ba yung binili mo noon? Di ba naka-pouch na may kanin? 185. Saan? Ayun, 185 ba? Omega 3? Mantika! Tina! Ito yung pack nito eh. Ako rin ata nun, may ganyan eh. Ayan, kunin mo na. Ayun, ang liit. Eto, mas malaki ata. 369. Sa PA. 200. Business yan eh. Eh, di sa PX na lang. Marami na pag-series. Dali, ang ini, ang init. <laughs> ang init dito. Wala. Uy, baka maraming pakpak doon. Talaga ng pakpak doon. Yung. Yung. Ano to? Baka yan. Baka to? 160 ano. Baka to? Walang ganyan sa ano, PX. Anong gagawin mo dyan? 10 cents. Ha? 10 cents. May spaghetti nga doon. Oh, ayan. Kumuha ka na yan. Eh, sa 10-10. Nakakaba, iba? Eh, ano yun oh? 10-10. Ano to, 11? Ayan. Mas madilaw pa yan. Okay lang. Irarap din. O, yan na. 6.9. Sausage. Sa kabila na yung iba? 170 yan, o. Ay, baboy. Ang mga ganun. Bakit parang ano din, ganyan din? No. Ano yan? Time. Ngayon ang ano. Ito mo, ito pork naman pagkakaiba. Eh, eh ayan, beef din yun. Kaya lang, expired na ngayon. Oo. Kaya, ah. kaya na maglala. Ganyan ang pero, beef eh. Pero pwede pa yan kung naka, yung eh, freezer uh, maganda. Ah, ah, ah. Kaso wala. Hindi magandang freezer natin. Hmm. Tara na ron. Hindi ka ba Hindi yan. Bago pa yan. Tara na. Tara na. Hmm, wala ka ng ano. Pasok. Tignan mo. Ay, pa. Isa pa. Ay, ano ganyan dito. So, what next? Shoba? Shoba? Oy, ano pa? Drinks! Drinks ano? O, oh, doon na, doon na. Drinks pa daw! Kaya nga. Oy, inaano ko lang. Baka makalimutan. Ang dami nating ano. <laughs> Oh, empty pa yung dalawa. <laughs> Ayun pala puno. Oh, wala. Isa, dalawa, tatlo. Oh, paano ko na ang hinahawakan ko, guys? <laughs> Tapos mag-milk tea tayo, ano? mag na lang tayo. Oh, uber? so, may pupuntaan pa kami, guys. Sa BX naman. Paanong wala doon sa kabila? Punta kami sa kabila. Bahala kayo. Wala na <laughs> Oh, bawasan mo yung isa. Ito. Oh, bawasan mo na lang ang isa. Dinakdakan sa akin pero Bicol Express. Tapos may dinakdakan po na ano. Tapos may tilapia. Tilapia. May, may ano pa, pansit. <laughs> Ang daming handa ni Agnes. <laughs> Maliliit bang hanap mo yan? Yung hipon na yun, yung malaking yung ipin na yun, yun yung malasang bigyan-bigyan ko. Oh! Ayan, may maliliit pa. Guys, puno na yung mga basket namin. Asan ang butas? <laughs> Wala, si Tina binutas na. <laughs> Ala, pag ganun. Nauna yung ulo. yung mga handa ni Agnes. Ano? Sa na Ano? no? Yeah, maninipis. Gano'n, gano'n? Oo, oo, ganun. Kita, wow! No, ang dami handa ni Agnes tomorrow. Nagpre-prepare kami, guys. Ganito? Yeah, mas manipis pa. Ganito lang kaliit? Yeah. Kasi, oh. Ano mga ano? Ayun lang. Prepare na namin. Ayan, okay na. Kami maliligo na at ang handa ang kainan ay 8 a.m. Ablo! Wish! Wish! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! aircon dyan. Hey! Eh. Picture! Ano ba yan? Nahihiya ako. One, two, three. Ubahaw na nga lang kakainin. Parang balik ito. Gato. Ano yan? Oh! Wawan lang ke. ano kaya yan? Hoy, ano mo naman, parakwan. Hoy, nasaan yung isa? Nakaimanang pa rin. Kaya niyaya kayo sa Costco. No. <laughs> Yeah mo. Wow! Basahin mo nga. Lang muna kayakap mo sa darating na winter habang wala ka pang jowa. Ah. Bilis! Bilis! OMG! Wow! Sino yan? Penguin. si Penguin? Oh my God. Ay. <laughs> Meron ka ng bagong kayakap. wow! May guest din ako. Oh. Hindi ko na binalo. What is that? Eh. <laughs> oh. Ano, ano yan? Ano yan? Perfume? Ah, susyon. Open, open. Parang hindi. Syalan yung... Ah, susyalan. Ayan pala ang ano, ayan pala yung inaano mo kagabi. Ano? Wow, papango! Kat mo ma? ano bark, babe? Pinamay ka mo kami si Agne. Oy. Oy, meron na siyang ano, kayakap sana all. Mabango ba? Mabango? Ma, ma ano ba? Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Ayan, happy 32 birthday, Agnes. Sana magkaroon ka <laughs> ng jowa. Oo, wala Naputol. Naputol yun. Sana magkaroon ka ng jowa. Mm.